экранда электр чынжыры бар катушка бир булакка туташтырылган катушка аркылуу ток өтүп магниттик индукция сызыктары жабык болгон магнит талаасын пайда кылат демек эки катушка магнит талаасы кирет демек экинчи катушка магнит талаасы кирет бирок гальванометр 0ду көрсөтүп турат экинчи катушканын чынжырында ток жок магниттик талаа токту жаратпайт биринчи катушканын чынжырын ачалы гальванометрдин ийнеси бурулуп анан нолгө кайтып келет ток эки катушкасынан өттү катушканын бирдин чынжырын жабалы гальванометрдин ийнеси башка тарапка бурулуп анан кайра нольго кайтып келет ток кайра өтүп кетти фарадей токту чынжыр жабылган жана ачылган учурда гана аныктаган анын үстүндө жабылганда жана ачылганда агым ар кайсы тарапка кеткен фарадей туруктуу магнит талаасы токту пайда кылбайт бирок ал магнит талаасы өзгөргөндө гана пайда болот деген тыянакка келген